Lieber Julia Zimir, ähm, lieber Kollege, du hast heute Geburtstag und äh, deswegen machen wir dieses Video, mache ich dieses Video, um dir zu sagen, du bist nicht allein. Äh, du bist Anwalt, ich bin Anwalt, äh, du bist eigentlich einer, der für die Rechte von politisch Gefangenen einsteht, die äh, eben von Objekten eines ungerechten Rechtssystems zu Menschen immer wieder macht. Und du und sechs deiner Kollegen sind im Gefängnis und äh, ja, das ist draußen nicht vergessen. Wir haben das im Blick, wir, wir sehen dich. Ja, auch wenn du jetzt im Gefängnis bist, äh, dein Geburtstag ist dein Geburtstag, das kann dir keiner nehmen. Ähm, wir sind an deiner Seite.